desse bloco, né, que temos um bloco que envolve o aeroporto de Macaé e o aeroporto de Vitória, que também hoje é operado pela Infraero. E a partir do momento que soubermos quem vem, ou seja, quem é esse investidor que chega é, nesses dois aeroportos, nós colocaremos toda a nossa equipe da Infraero nesse aeroporto de Vitória para começar uma transição. O que é a transição? Significa que durante um período enquanto esse investidor toma fé do que está acontecendo no aeroporto, planeja né, a sua nova gestão, contrata a sua equipe, planeja os novos investimentos, a empresa está aqui firme com toda a sua equipe, operando o aeroporto tranquilamente, é, apresentando todas as informações necessárias para esse novo concessionário poder passar é, a ser de fato operador. Depois nós temos uma fase em que a concessionária é, de, de, vários empregados nossos que atuam nesse aeroporto e conhecem todos os detalhes do dia a dia da rotina desse aeroporto. E aí, finda essa etapa de, de transição, a nova concessionária assume 100% a responsabilidade pelo aeroporto, pela operação, pelo dia a dia e pelos futuros investimentos que foram mencionados pelo secretário da Segurança. Que vão ser que o aeroporto ele vai se encaixar, por exemplo, a gente tem Vitória, Capital, vamos continuar a falar. Tá as acumuladas das viagens,